Takže zdravíme Prahy. Máme tady jednu hádanku ze zeměpisu Sudet. Jsou tady takovýhle nádherný píšťaly čidíčový. A tady je Europat. A zeměpisná hádanka zní, jak se vodopád jmenuje. Tady zase pokračují zase další skály, jsou docela jako betalný a místní poměry bych řekl, že mají třeba tak 20 metrů některý. Tady je JK Geographicus, který se právě chystá k vodopádu. No, jak se ti to líbí, tenhle ten vodopád? To je největší vodopád v Českém středohoří. Jmenuje, říká se mu Vaňavský. Vaňavský vodopád nebo vodopád na Podlešínském potoce, protože teče z vesnice Podlešín, nebo tam někam kolem, kolem ní to je ze zhora, to jsou nějaký kytky zelený. No a když v země zamrzne, tak se potom vyleze s cepínama a s mačkama. Což je super věc. Ale to je tak jednou za 20 let teďka. To přístup byl tady, tady těma, těma terénama. Tam nahoru, tam je šutr, kde se to dá slanit, tam loděj. Ale to je za ty dva ochablý stromy, spadlý se to jistilo, dalo jistě dřív a teď už je to takový vyještěný. Ano, trochu víc, nebo to obejít. Takže to je vodopád na Podlešinském potoce a Kavaněřský vodopád. Jednu eh, důležitou věc, eh, která se také objevuje často, a to jsou na eh, plané sliby. Ono se říká, že sliby nezarmoutíš,